Assalomu alaykum men qadrdonlarim, barchangizga omad tilayman, sabr toqat tilab qolaman. Albatta 200 dana biletimiz qoldi. Srochno bittadan bilet olingizlar. 22-o'yinimiz ketyapti. Kimdir bilmaydi, o'yinimiz o'xshi biletimiz 1800 dana, o'xshi priz 170 dana. Albatta Kiario 2015-yil Kojin Salon Diana Sassiani elektropaket jigari albatta minib mazza qilasizlar. Undan tashqari 1000 dollardan 10000 mingdan 5000, ming 3000, ming ming bir qamat konvertlar puli sizlar uchun albatta finalimizning kuni ya'ni shanba kuniga edi hozir bugun tugab ketsa bilet ro'yxati chiqadi xudo xohlasa kechgacha tugasa oqshom finalimizni o'tkazamiz barchangizga omad yor bo'lsin bitta bitta bilet olib o'z omadingizni sinang xudo berib turib shuna mashinada o'tib olsangiz omadingizni yana bir e, nima deydi Allohdan so'rab qolaman barchangizga omad tilayman sheroyaloq yakta yakta bilet bigiray narxi bileta 500 rubl 200 dona bilet tashundagay darvozi 22 сусед карда ҳозир билет бигирен худо хоҳад максимали падришка кунтон ҳамин шаб финалаша мегузаронем ҳозир тамом шавад ҳамин шаб финалаш мешавад обши билеташ дар бозӣ 18 дона призаш яъне 17 дона главна приз як автомобил ин ҳами киарио 2015 кузуф идеянсас яъне кожини солон электропакет яъне кром автомобил 1000 доллара як қимат конверти пули описание дромада метавон ватсап асалон гуфта навис дар бораи бозӣ ҳама маълумот автомобилс ки шумо ба меравад ҳаматонро бурдборӣ мехоҳем якта якта билет хардор карда бозӣ ба иштирок кунед ҳақалан якта лайк абза дар бораи бозӣ чӣ фикротон ҳаяд комментария бинависед дар бораи бозӣ ҳама тома медонед ки бозӣ ба опш билеташ 18 дона шудаги призаш 17 дона ин хел шанс дига намешавад ҳама каса лайкҳоя мезанем билета харидор кунед худо хоҳад ҳамин шаб тамом кунам шаб финалаша мегзаронем рӯзи шанбея аниқ ограничение ruscha mundagi hammangizga omad tilayman jigarlarim albatta hozirning o'zida tugab ketsin biletimiz oqshom finalda o'tkazamiz shanba kuni deb jiramiz bitta bitta biletni olingizlar besh yuz rubl bir omadni sinab ko'ringizlar ikki yuz dana saplab biletimiz qoldi hammaga omad yor bo'lsin deb qolaman kattadan katta Uzbek, Papej, Yoşin, Çavur